Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Aujourd'hui, nous allons voir 4 mouvements au ballet pour accompagner une balade de jazz. C'est parti Concernant la technique de ballet, il y a deux écoles. La première, ceux qui tournent vers l'extérieur et ceux qui tournent vers l'intérieur. Il va d'abord falloir déterminer dans quel sens vous êtes le plus à l'aise. Pour ma part, je tourne vers l'intérieur. Maintenant que vous savez dans quel sens vous allez tourner, le premier mouvement consistera à créer deux cercles qui se croisent avec la main droite et la main gauche et chaque cercle durera un temps nous appuierons un petit peu plus fort sur le deuxième et quatrième temps pour marquer l'afterbeat. Voyons ce que ça donne. Dans le second mouvement, nous utiliserons toujours nos deux cercles, mais cette fois nous donnerons une petite impulsion avec la main gauche sur le « et » du deuxième et quatrième temps pour faire ressortir le côté swing. Pour le troisième mouvement, nous allons utiliser des grands cercles et des petits cercles de la manière suivante. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, de façon à faire ressortir encore plus le côté swing. On essaie ça tout de suite. Dernier mouvement, la main gauche jouera toujours les cercles de 1 temps, pendant que la main droite va jouer les cercles de 1 temps sur le premier et troisième temps, et viendra frapper la caisse claire doucement pour jouer le 2 et 3, 4 et 1, ce qui donnera un aspect encore plus marqué au swing. Prenez votre temps pour synchroniser les deux mains et écoutez bien votre son pour ressentir la pression que vous exercez sur la peau, car la qualité de votre son est aussi importante que la mise en place. Sachez qu'avec le premier exercice parfaitement exécuté, vous serez le meilleur accompagnateur de balades de jazz. Si vous voulez participer au développement de Easy Drumming, vous pouvez vous rendre sur tipeee.com, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode ethnorhythme. Et si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour de nouvelles vidéos